presented by Dil Music Bhojpuri. आप सुन रहे हैं इमरान भाई सुनील के चैनल पर सुपरहिट छो सौ यार का घर होए महल के अरे पूछो सौ यार का घर होए महल के हियोई बंगाल के कि हियोई नेपाल के पूछो सौ यार का घर होए माल के पूछो सौ यार का घर होए माल के माल Presented by Dil Music. सुनो रे यार एक करती रचना जरा लागता करा दी कोई झगड़ा सुन रे यार एक तीर छिना जरा लागता करारी ही कोई झगड़ा मुसकी एक कर देखो लागे कमाल के कुछ सही यार कहाँ घर हो ये माल के अरे कुछ सही यार कहाँ घर सुन रहे हैं इमरान भाई जूनियर के चैनल पर के सुपरहिट प्रस्तुति गजब के ताल पहिला बेले कमरिया कमरिया हिलावेले कमरिया सबका दिल पर गिरा बेले बिजुरिया बिजुरिया गिरा बेले बिजुरिया गजब के ताल सबका ई दिल पकिरा देले बिजुरिया रखलस्ती पका के फेरा में डाल के पूछो सही यार कहाँ घर होए माल के अरे पूछो सही यार कहाँ घर होए माल के हियो बंगाल के कि हियो यार कहा घर है माल के अरे पूछो घर है माल के पता पारसा उर्फ Sirisiya Tamkuhi road presented by Dil music Bhojpuri